मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग होप कि आप सब लोग बड़े होंगे आगे भी बढ़े रहे तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो ले आ चुका हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सेटअप ग्लूवर लगा सकते हो और वन टैप भी मार सकते हो सो so गाइज अगर आप लोग को फास्ट सेटअप ग्लूवर और वन टैप मारना है तो आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी ये सब जानना बहुत ज़रूरी है तो गाइज जैसे कि आप लोग फ्री फायर के सेटिंग में जाओगे ना वहाँ पर आप लोग को जनरल दिखे है जनरल को ना आप लोग को हंड्रेड कर लेना उससे क्या होगा आप लोग का setup gloo wall three sixty degree gloo wall ये सब बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने कितना fast three sixty degree gloo wall लगाया वैसे ही आप लोग का लगेगा और गाइज आप लोग को जितना ड्रैग चाहिए ना उतना ड्रैग मिलेगा आप लोग को हेड शॉट वन टैप मारने के लिए सो so गाइज मैंने जनरल तो आप लोग को बता दिया लेकिन two into four into scope मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो सब वन टैप में तो यूज़ होता नहीं है तो गाइज वो सब ना आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो या तो आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उसके लिए आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा सो so गाइज अब आ जाते हैं अपने सेटअप ग्लोबल की तरफ कि कैसे आप लोग एकदम फास्टली सेटअप ग्लोबल लगा सकते हो जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होगे तो गाइज उसके लिए आप लोग बोलोगे भाई कस्टम मोड बता दे तो गाइज आप लोग को ना वही कस्टम मोड रखना है जिसमें आप लोग एकदम कंफर्टेबल है आप लोग कस्टम मोड में कोई भी चेंजेस नहीं करना है बाकी यूट्यूबर लोग बोलते हैं भाई कस्टम मोड में चेंजेस कर लो लगने लगे गाइज अगर आप लोग वो सब कस्टम मोड में कंफर्टेबल ही नहीं रहोगे तो कैसे आप लोग को लगेगा तो गाइज आप लोग को ना वही कस्टम मोड रखना है जो आप लोग के लिए एकदम कंफर्टेबल हो जहाँ पर आप लोग का फिंगर्स पहुँचता हो सो so गाइज अब आ जाते हैं कि कस्टम हुड में मेरा ही मैं आप लोग को कस्टम हुड दिखा रहा हूँ आप लोग को वो कॉपी नहीं करना है बस मैं आप लोग को एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे आप लोग सेटअप ग्लू वॉल एकदम फास्ट लगा सकते हैं मेरे कस्टम हुड में से तो गाइज बस आप लोग मेरा कस्टम हुड कॉपी मत कीजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं तो आप लोग बोलोगे भाई कस्टम हुड तूने दिखा दिया और हम लोग जब वो कस्टम हुड लगाए हम लोग का जा ही नहीं रहा तो गाइज आप लोग को एकदम कस्टम हुड मेरा कॉपी नहीं करना है पहले मैं बता दे रहा हूँ सो so गाइज ये जो मैंने कस्टम हुड आप लोग को दिखाया आप लोग इसको ध्यान से देखेगा जहाँ पर गाइज मैंने वन वन लिखा है ना वो दोनों को आप लोग को साथ में टैप करना है इससे क्या होगा आप लोग का कैरेक्टर जब बैठेगा तो उसके साथ साथ ग्लूबल भी सामने में आ जाएगा और उसी के बाद जहाँ पर मैंने टू दिखाया उसको आप लोग को टैप करना है उससे क्या होगा ग्लूबल लग जाएगा गाइज एकदम फास्टली यही ट्रिक है गाइज एकदम सेटअप ग्लूबल का बहुत ही आसान सा ट्रिक है ये आप लोग को ट्रेनिंग मोड चाहे कस्टम में जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को पक्का दिखेगा गाइज मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का सेटअप ग्लोबल फास्ट लगने लगेगा बस आप लोगों को गाइस 10 मिनट तक इसका प्रैक्टिस करना है गाइस सो so गाइस अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि कैसे आप लोग वन टैप मार सकते हो किसी भी बंदे को चाहे वो आप लोग को पिस्टल से मारना हो चाहे शॉटगन से तो गाइज मैं आप लोगों को ना कुछ फ़ोटोज़ अभी दिखाऊंगा वो आप लोगों को ध्यान से देखना है मैंने एक उसमें रेड डॉट भी दिखाया है गाइज उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस गन के लिए आप लोग को कितना ड्रैक करना है वन टैप मारने के लिए और गाइज मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि कहाँ आप लोग को एम रखना है बंदे के जिससे वन टैप लगेगा उसको जाके गाइज तो गाइज यहाँ पर जैसा कि आप लोग फोटो देख रहे होगे मैंने ग्रीन मार्क करके आप लोग को एम दिखाया गाइज चाहे आप लोग शॉर्ट रेंज में हो या लॉन्ग रेंज में हो ये जो ग्रीन मार्क है ना गाइज वो हमेशा आप लोग का जो एम होता है वो बंदे के चेस्ट के ऊपर रहना चाहिए चाहे आप लोग लॉन्ग रेंज में हो या शॉर्ट रेंज में और गाइज अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर दिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में और गाइज अब आ जाते हैं कि आप लोग को कहाँ तक ड्रैग करना चाहिए किस गन से कहाँ तक ड्रैग करना चाहिए कि आप बंदे को वन टैप लगेगा उसको हेडशॉट लगेगा गाइस सो so गाइस जैसा कि आप लोग ये फ़ोटो देख रहे होंगे गाइस आप लोग के पास चाहे कोई सा भी गन हो चाहे आप लोग के पास डेजर्ट ईगल हो या गन हो आप लोग अगर शॉर्ट रेंज में हो ना गाइस तो आप लोग को ना ट्राई करना है कि आप लोग का एम वाइट हो और बंदे के थोड़ा आसपास में हो उससे क्या होगा कि गाइज आप लोग का ना सीधे जाके ड्रैग लगेगा अच्छे से और उसको हेडशॉट जाएगा गाइज जहाँ पर मैंने रेड डॉट दिखाया ना गाइज आप लोग को एम बटन को ना वहीं तक ड्रैग करना है इससे मैं गारंटी देखता हूँ आप लोग को एकदम परफेक्ट हेड देखने को मिलेगा और गाइस अब आ जाते हैं कि अगर बंदा लॉन्ग रेंज में हो तो आप लोग को एम बटन को कितना ड्रैग करना चाहिए कि आप लोग को परफेक्ट हेडशॉट देखने को मिलेगा गाइस तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ तो गाइज इस फोटो में आप लोग को रेड डॉट भी दिख रहा होगा गाइज आप लोग को ना एम बटन को एकदम एनी मतलब हाफ स्क्रीन जो होता है ना आप लोग का मोबाइल गाइज एकदम ऊपर तक ड्रैग कर देना है गाइज इससे मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को परफेक्ट ट्रैक देखने को ही मिलेगा और गाइज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ वाइट एम होना चाहिए क्योंकि गाइज आप लोग चाहे एम फाइव हंड्रेड या डेजर्ट ईगल में अगर आप लोग मूवमेंट दिखाते हो ना गाइज तो मूवमेंट के टाइम में तो आप लोग का मोस्टली चांस होता है वाइट एम होगा और वो सीधे जाके हेड लगता है गाइज चाहे आप किसी पे यूट्यूबर का देख लीजिएगा गाइज मोस्टली ना उन लोग का एम वाइट ही होता है चाहे उन लोग के पास कोई भी गन हो तो गाइज आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और गाइज अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आया करूँगा और गाइज मैंने इस वीडियो में वन थाउजेंड डायमंड का गिव भी रखा है तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर देगा मेरा चैनल को क्योंकि मैंने 1000 डायमंड का गिव अवे मैं तभी करूँगा जब मेरे चैनल पे वन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में till then bye bye and take care